Yo pienso que en este momento del Internet es muy importante establecer un diálogo multisectorial en todos los países. La gobernanza del Internet tiene que ser producto de la responsabilidad del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos humanos, tiene que ser producto de la responsabilidad empresarial en el manejo de información, que hay una gran responsabilidad en eso, pero también tiene que ser producto de la responsabilidad de la sociedad misma y las organizaciones de la sociedad civil en defender sus derechos y en participar. Entonces yo creo que precisamente por el, espacio tan libre que es el Internet y que debe ser un servicio para todos y que debe ser realmente un espacio de, participación ciudadana, eh, de ejercicio de democracia, es importante que todos puedan contribuir a proponer políticas públicas. Y en ese sentido yo estoy planteando desde la UNESCO eh, la posibilidad de hacer un, ejercicio de diálogo multisectorial, un comité gestor de Internet en cada país del mundo. Creo que un gran modelo en este sentido ha sido Brasil. Brasil es de los países que no solo logró iniciar el diálogo eh, multisectorial, eh, empezando por los académicos que desarrollaron el Internet, vinculando a las autoridades de Estado, reguladoras y vinculando a la sociedad civil en diferentes formas, sino que además logró un paso más importante y es institucionalizarlo al crear el CGI.br. Yo creo que la institucionalización de un fenómeno es cuando uno realmente entiende que este fenómeno está siendo tomado en cuenta seriamente por el Estado. Es un instituto oficial de Estado con su propio presupuesto y su propia administración. Y a raíz del trabajo del CGI salen los planteamientos de los 10 principios generales del Internet, algunos de los cuales fueron mencionados en, en la reunión de la NET Mundial y es muy importante, defendidos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Posteriormente salen las políticas de Internet y por último sale la aprobación de la ley de marco civil, que para mí sigue siendo una de las mejores leyes de Internet en el mundo. Entonces yo creo que tenemos un comité gestor, digamos un diálogo multisectorial que tiene en la práctica resultados concretos. A mí me parece que es un buen ejemplo y que Brasil debe sentirse orgulloso de tener un CGI.br y debe mantener este comité gestor con la participación de todos los sectores, incluyendo sociedad civil, porque si pierde la participación de algunos de los sectores, entonces deja de tener sentido. Entonces se, se convierte en un brazo más eh, eh, del Estado e incluso del organismo ejecutivo. Entonces yo sí creo que en estos momentos, eh, en particular en Brasil, hay que reafirmar los elementos positivos que Brasil le ha dado al mundo y un ejemplo. A mí me gusta destacar en materia de comunicación, información y libertad de expresión, destacar las buenas prácticas, los buenos ejemplos. Y ciertamente el CGI.br es la institucionalización de algo necesario que es el diálogo multisectorial. En esto Brasil es un ejemplo.